Silmät kiinni, mutta ei sinne päin. Videota ja Miika Honkaselta. Terve, terve ja tervetuloa tänne Torniojoki Laaksoon. Olen täällä lomailemassa ja patikoimassa näin treenin ohella. Hyvä vähän käydä ulkonkin ja lomailla. No ei vaan, moro moro! Toinen se olisi Mata Vantaajolla, että läppä läppä. Mutta niin, viimeksi ollaan rassireissun myötä pistelty video sinne YouTubeen, mutta tota, nyt mä voin kertoa lyhyesti, että mitä tässä kesäaikana on tehty. Et nyt on heinäkuun alku ja kesäkuu ja toukokuun loppu meni aika kovaa reenatessa. Meillä ei hirveästi leiri ollut, mutta tota, Viimeinen näyttöleiri oli kesäkuun puolella ja sinne sai homman toimimaan ja mä lähden Rioon. Eli joukkue julkistettiin juhannuksen jälkeen ja mä oon joukkueessa ja aivan sikahuikea homma. Ootan innolla reissuu. Ei oo mikään semmonen hirveä painefiilis, vaan enemmänkin odottaa innolle, että mitä se tuo tullessaan ja pääsee nauttimaan isoista peleistä ja isosta yleisöstä. Pitkä reissu tulee kolme viikkoa siellä Rio de Janeirossa, mutta siitä voidaan jutella vielä lisää myöhemmin, mutta mitäs nyt eteenpäin? Tota, nyt on fysiikka annettu kovaa ja räjähtävyyttä kesäkuun aikana ja kondista muutenkin. Ja nyt sitten lähtee heinäkuussa kova pyöritys päälle. Meillä on kaksi leiriä kaksi ulkomaan harjoitusturnausta maajoukkueen kanssa. Ja pappappaa. Niin, liettuassa ja Malmössä on turnauksia. Ja koitan saada vähän video tai kuvamatskuu sieltä teille nähtäväksi. Mutta mä etenen tässä silleen, että tehdään viimeist, viimeisiä valmisteluita ja herkistelyjä kohti Rioa ja sitten mennään hakemaan sitä kirkkainta sieltä. Joo, sori, että kesäaika tullut laiteltu paljon videoita, kun on vähän downshiftailu ja pitänyt vähän lomaakin välillä ja viikonloppu, niin mutta pysykää mukana ja nähdään taas. Moi!